Incuballiance en, quelques mots. Euh, c'est un incubateur, c'est l'incubateur de Paris-Saclay qui a été créé dans les années 2000 euh, et, qui en fait, au départ, euh, aidait les, étudiants qui étaient euh, soit au CEA, soit à Supélec, soit à Polytechnique et qui avaient déposé des brevets, les aider finalement à commercialiser, à se structurer pour commercialiser les brevets qu'ils avaient déposés au nom en fait de ces instituts ou de ces écoles. D'accord Donc c'était un support pour dire, ben voilà, on a des équipes de chercheurs qui arrivent, ils ne vont pas aller dans la recherche, on va les aider en fait à trouver une, valorisation commerciale hein, du brevet qu'ils ont déposé. Et donc on a mis en place euh, euh, des, financements, de la formation. 50% du budget euh, d'incube vient du gouvernement et des autorités locales. D'accord Donc n'est pas un incubateur spécialisé, euh, en 2016, euh, il y avait 50 projets dans, le programme d'incubation. Il y avait 10 personnes, 9 personnes qui étaient directement euh, employées par Incuballiance et 130 personnes qui, travaillaient dans les locaux dans les locaux d'Incuballiance. Incuballiance, c'est au niveau de, Orsay, sur le plateau de Saclay, qui est un, énorme, finalement, un énorme cluster qui se met en place au sud-ouest de Paris, et euh, qui euh, progressivement, alors il y a, Polytechnique, il y a, euh, y Supélec, il y a des IUT, il y, a, des grandes écoles, il y a maintenant de, grandes entreprises comme EDF, Danone, qui, rejoignent. Vous avez des clusters, vous avez la zone de Courtabœuf aussi, vous avez Versailles où il y a un pôle mobilité, il y a un pôle... Euh, donc en fait, il y a, un cluster qui s'organise qui se, qui pour arriver à, faire entrer en relation des, talents des écoles, euh, des organismes de support comme les incubateurs et euh, des grandes entreprises qui peuvent aussi contribuer au financement de, de l'incubateur. Puisque en fait, l'incubateur, donc est composé de de 21 membres qui vont en fait de Télécom Paris à l'école polytechnique, Centrale Supélec, l'université de Versailles, l'université euh, d'Evry, Paris Sud évidemment, l'INRA, l'ONERA, HEC également, euh, et, finalement et des, grandes sociétés, des grandes sociétés qui viennent aussi contribuer, abonder en fait au, euh, au, financement d'Incuballiance donc comme Veolia, EDF, Thales, Nokia, la Banque Populaire, qui sont là pour euh, également financer. Et euh, euh, il y, a des, fonds publics hein, que reçoit Incuballiance dans les 50% donc des fonds européens déjà, des fonds de la région Île-de-France, Paris-Saclay et du Conseil Général de l'Essonne. Donc voilà, donc c'est en fait euh, est financé par le public, par le privé, et le but, c'est effectivement d'accueillir des, équipes pour les former et euh, les protéger avant qu'elles rejoignent le, euh, monde du Donc en fait, en termes de, quelques chiffres, encore une fois de, 2016, le nombre de projets est à 50, le nombre de nouveaux projets euh, qui, qui étaient arrivés en 2015, c'était 16, projets incubés depuis 2000, c'est 306, euh, le nombre de sociétés créées 243, le nombre de sociétés actives donc 68 168 euh, pardon, et on arrive au pourcentage de survie en fait, c'est 70% qui est en fait un des critères importants qu'a un Alliance, c'est d'assurer une survie de l'entreprise puisque c'est de l'argent public qui est mis là pour justement s'assurer que euh, le départ des entreprises est, est clairement assuré pour permettre à ces entreprises effectivement bah, de se développer, surtout d'avoir une survie, et derrière, de participer au développement économique de la zone et à la création d'emplois, hein, puisque euh, le nombre de, postes équivalents euh, plein temps est supérieur à 1700 depuis, euh, en termes de création. Donc ça, c'est clairement un, objectif de développement économique. Et, le nombre d'argent euh, Levé en 2015, c'était 49 millions. Et les, en fait, le, le, chiffre d'affaires total de l'ensemble des entreprises euh, chez Incubalion, c'était 122 millions d'euros. Là, on a un break... Euh, ah, alors, sur le breakdown, alors là, on ne le voit pas très bien, c'est essentiellement des, des projets euh, dans le domaine, dans le domaine en fait euh, euh, de, de, la technologie, un peu dans le digital, mais IncubAlliance est vraiment est vraiment l'incubateur technologique du plateau de Saclay. Donc le, la grande majorité des, projets sont dans le domaine de la technologie. Ici, on voit un peu en graphe le nombre de projets qui ont été incubés donc environ 300. Le nombre d'entreprises, de sociétés créées en cumulé, qui sont arrivées à peu près à 250. Et le nombre de sociétés euh, toujours en activité, qui sont 168. Le but de l'incubateur, c'est effectivement d'arriver de plus en plus à, rapprocher ces, euh, trois, euh, ces, trois, courbes, sachant que si vous avez un taux de, taux de, de, survie, un projet, un projet incubé qui, euh, qui soit une entreprise en activité après six ans, dire eh on ne peut pas faire mieux. Donc euh, voilà, donc euh, la difficulté c'est effectivement dans le, dans, le, dans le recrutement, dans l'accompagnement et dans le, dans le fait d'être sûr que derrière l'entreprise pourra générer de la valeur et du développement économique.